начинался как обычно. И мы пошли гулять в лес. Там мы всегда бегаем с роем и играем в прятки. Неожиданно я поймала какой-то интересный след. Рой тоже заинтересовался моей находкой и быстренько ко мне подошел. «Эй, Арин, что у тебя там?» – спросил он. Я побежала по следу, а Рой побежал за мной. Я не знала, что это за запах, но он привел нас прямо в лес тамплиеров. «Ариш, пойдем обратно, мне страшно. Пойдем обратно». шума. Я так испугалась, глаза закрыла. А потом глаза, когда открыла, смотрю, а Роя-то и уже нет. Мы пошли его искать и наткнулись на странную-престранную запись, в которой говорилось, что если мы хотим вернуть нашего Роя, то нужно найти какой-то странный ключ. Я пыталась вычислить по запаху злоумышленников, но никаких посторонних запахов не учуяла. Поэтому я решила пробираться через лес, Сначала лес был хороший, зеленый, солнечный, а потом вдруг сменился на такой тусклый, и деревья такие старые-старые, черные-черные, жуть просто. Но я не сдавалась и бежала вперед, только вперед и вперед. Какое же было облегчение, когда после этого страшного леса наконец-то появилось просторное поле. Вдалеке я увидела какие-то постройки. что это нечто похоже скорее на какой-то старый заброшенный склад. Но тут я учуяла какой-то знакомый запах. Где-то я его сегодня уже встречала. А, точно! Этот запах предшествовал Роиному исчезновению. Я стала подходить к этим постройкам все ближе и ближе. Вот-вот-вот, видите это здание? Вот эти вот все надписи, это на нем, да красивые надписи, но здание все равно страшное. Я пробежала все это здание очень-очень-очень быстро и по последу. Так быстро я еще никогда в жизни не бегала. Я забралась на самую высокую часть этого здания и стала внимательно смотреть вокруг. Мало ли, вдруг есть что-то подозрительное или странное. Я помнила, что мне нужно найти волшебный ключ, и в обмен на него мне вернут брата. Я спустилась вниз.